mulyango abayimi ba gospel mu uganda ndi ku frontline kati emundu nzijjeyo microphone njijjeyo kugombolola ba wisdom kaye bulijjo bawosa oyo president lanek yayimbawa yayimba luyimba ki tayimbanga nako woowe zibasanze protocol rebekete sangala babababababa oh, makositayarama nayimbye bino isima olaxes tasobola bitegeera lwaki kuba ye musiraamu haji bino ebya senderebe mokosote ribaka tasobola bitegeera oba okitegeera kati kino zenyagala okugamba ensi gospel music mubadde temumuwagira oba okitegeera kati nsazeewo president nzije ku front line mulina otuwagira mukitegedde kati kyembadde nsaba eggwanga kintu kimu pastor wilson bugembe oyimbidde emyaka mingi nkusaba ekintu kimu sigala kusumba kanisa yo sigala kusabira bakamiliyoni kubanga gwe bamusabira ekivulu ne kitoola kaakati guno omwaka nsabira sabira pulezidenti wo bwe bayagala kuyimba oluyimba lumpe gwe toyimba nze kati kanyimbe kanyimbe munini kasize munini buliriza levikisoni levikisoni yamala ekivulu ekololo bwe yamala ekivulu ekololo n'agenda n'agula ettaka ebukomero agende alunde enjiibwa musabe ekintu kimu nga bwe yafuna omukyalo mu merica music bwaba yagala kuyimba enyimba zindekere nze president guno omwaka gwonna nze kankole ki kanyimbe nalesa oluyimba lwa gosipo buli mulokole eyajula omwoyo ayogera mu nnimi masitayarama shankalebokositayarabababa yaba abitegeera levikson simwinako obuzibu kyali wange n'oluyimba yaluyimbye naye yawulidde ngaeddoboozi banaye ngaasikabira ebyakikibwa mu nga tebijja ngagamba kanyimbe munimi nga lwelwo oluyimba olwo nali nduwandiika bwe natuuka ku vaasi nga nteekamu vaasi omwoyo mutukuvu nankako ne ntandika okwogera mu nnimi era bwe najja ne mu situdiyo najja ne script brian wuno mumubuuza naye najja bagamba nti omusajja bye yatandika okuyimba nze nalaba nga ngezako bistopinga nagenda mu maaso nobkatuwulira wisdom tasola yadde gamba doremifasolatido owulie eddoboozi eryo tabisobola oba okitegera n'omugamba nti ayogere mu nnimi tabisobola wisdom asobola bintu byakubuloginga nze nakoze akayimba k'ennimi akagenda okukuba eggwanga kalyogolozi hmm. eh. omusajja ono teyakusumbuye pulezidenti laneeke muyimbi wadda ate nga buli omuntu watwala e-, ekiseera ekingi mu kintu afuna experiensi simusuubira kunsumbu era teyansumbuye ateyagwa <laughs> naye wabaawo okwewa breake nga wali wagambye nti yajjayo enyimba abeeko byatambuza ebirala zijja ku youtube hmm. so tekwali kugwa yazijjayo abeeko byakola kati ate akomyewo byazze buzi si lwe lwadde oluyima vaasi nga bweziwulira siwe zaabadde hmm. byajiddeawo netugamba netusalawo tubirekeyo kubanga kyekyo katonda kyadde atuwadde hmm. ah, ah. nasabyawumulemuaanaeke mwamukutte bubi mm. yagambye asaba abayimbi ba gospel bonna bamuwemu ka sipeesi ayiseewo endongo ye munaakomawo mukama katonda bwaka gyendi naŋŋamba tikola ne ono oluyimba nemubuuza nti muzeeyi ani naŋŋamba shankala babababa kati mwemuyiza tibwa timutegera shankala bababa abadde aŋŋamba nti wilson bugembe naŋŋamba nti kola ne masheterebe oyo abale vikison oba okitegeera kati ŋŋanze nkola nabo naye bwaba takiŋŋambye then awo ah, nindo ah, mwoyo n'akako